Nós vamos ficar milionário. É, gente, a gente, a gente vai ficar milionário, porque o tanto de vezes que a gente já viu dessa aranha aqui... Imagina, não não, não, mexe com ela, não. Não, mas te pegou... Se calhar pula, não sei. <laughs> Ai, tá papa mosca é gigante. Eu acho que ela só tem uns. Deixa eu ver. Acho que. Uns 10 centímetros. Olha, gente. Eles estão brigando. É igual a briga. Não, para não. Não te pega. Isso é o que? É um, um besouro? É um besouro e uma aranha tá brigando, lá. Né? A aranha capturou uma, um besouro. Ou uma mosca. Tá parecendo uma mosca, tá? Uma mosca? Eu acho que é uma mosca. Eu acho. É. é uma mosca mesmo. Aranha versus mosca. É. o pessoal assistir. Eu acho que não dá pra filmar de tão perto. Nossa, gente, é, é aquela aranha. É caranguejeira. Não, né? É caranguejeira que fala, mas se é o não der, Aranha assim? escorpião, se é o não der. Para dele ficar dançando na cama. Aranha Touro, Dandan. Pesquisa lá, né? eu sei, Acho que é Aranha Touro o nome dela. Ela é pequenininha, gente, a aranha. Olha o tamanho da mosca que ela pegou. O aranha tigre, tá? É alguma coisa assim. Aranha tigre? Ou touro. Ô, gente, você sabe que aranha que é essa? Ela é pequenininha, só que ela é forte. Eu não sei se ela é a aranha tigre que fala o aranha touro. Já capturou a mosca, gente. Olha, tá mostrando. Eu puxei o zoom pra vocês verem. Não mexe não, Danilo. Aranha touro, então. Não mexe, né? Por que não? É? Hum? É, não é essa. Aranha touro. Tá escrito? Então coloca aranha tigre. É coloca aranha tigre. Elas caem do teto, gente. Elas caem é do teto. Escorpião, coloca aranha escorpião. Aranha que coloca, coloca papa-mosca pra ver. É aranha papa-mosca. perna é forte, ela tá Não, também não é aranha capturando. É assim, qual que é a aranha que captura mosquito? Ah, é, é, é essa mesmo, é a papamosca. Acertei. Ela aí, qual, clica essa no cantinho. É essa aí mesmo. Como é que é o nome dela? Clica em cima dela. É papamosca. Ô, oh, gente, é a papamosca. Ah, é saltadora o nome dela? É. É ah, mesmo. Aranha papamosca, gente. Aí. Olha a aranha, papa papamosca. Epa! Realmente, quer estar tá aqui, ó. eu sabe. Eu tinha pesquisado. Hum, ela, ela é saltadeira também, é conhecida como saltadeira. Aqui, ó, ela aqui, Pops, ó, tá capturando mesmo desse daí. Aqui, ó. Ah, tá. É mesmo. É a mesma aranha. Ah, tá, tá. Olha a aranha, meu né, né? Ela tá, ela tá alimentando, enchendo a barriguinha. Você não jantou, ela também tem que jantar. Ela paralisou, ela lançou, desceu algum, algum veneno pra paralisar a mosca. A mosca tava mexendo, ó. Agora tá quietinha. É, parece uma mosca. É uma mosca? É uma ah, mosca é mesmo. uma mosca, é verdade. Ah, ela tá mexendo, a moça. Tá ela paralisou ela. Vamos ver se eu consigo puxar um zoom no olho dela. No olho? No olho dela. Ah, ela tá, ela tá saindo por causa que tá movimentando Ai, ela tá saindo. Ai, tá saindo. Não, não consegui não puxar o zoom. tá levando o papai dela embora. <laughs> Deixa eu levar embora meu papai, se esse pessoal toma de mim. Não, a Jane era, a Jennifer era fortuna. Ela virar uma mosca de cabeça pra baixo, tá? Virar uma mosca de cabeça pra baixo? Por quê? Uhum. Isso é pra ficar mexendo. Né? Ali o olho. Ah, não, não. Né? É o olho dela? Não, é não. Né? Ai, eu tenho muito pavor de aranha. Eu também. Tem cocô, né? Cocô. Não gosto de pavor de cocô. filme de cima. Uhum. O quê? Uhum, Daniel mexeu o colchão. Ai, que susto. Mexe não, Dudu. Deixa ela quieta, não, não, ela vai sair eles. Pula não sei. Hum. Gigante. Gigante? <laughs> areia gente, gigante, gente. Ela é uma areia, ela é tipo como se fosse um grãozinho. Gente, essa areia é gigante. Ui, a gente tá amanhecendo. Ai, meu Deus. Relaxe. É ah, é, a música ainda tá mexendo. Mexe não, Nanã. Eu tô com medo dessa aranha. Não. É. Tem uma aqui, ó, desse lado. Do lado de cá. Aí, se eu tirar uma foto dela. Que Tá difícil, hein? Tá difícil. E aí, tira, tira mais um. Acho que esse daí ficou mais boa que a outra. Tem outra aí? Não. Quem vê essa aranha tem sorte. Diz que o ano todo. Fica milionário quem vê essa aranha aqui, gente, dentro de casa. Fica milionário. <laughs> ai, ai, gente. Então a gente vai ficar milionário, porque a gente já viu uma dessas aranhas um tanto de vezes.